目がなまったんじゃねえのあの村とは少々縁がありましてね差し出せ団長が何を背負っていようと俺のダチであること 実は公言していたな相変わらずの強さだわ 演市長の会話を聞いていたんだまさかの裏切り者ね確認された Саксендуль. Thank you.